Setiap jalan raya di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berkembang di wilayah masyarakat sekitar jalan itu dan hal ini akan membuat semakin angker jalur tersebut baik bagi pengendara maupun warga sekitarnya. Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi dengan channel itu bungsu jangan lupa untuk selalu masyarakat di Indonesia masih banyak yang percaya bahwa jalan-jalan di sekitar wilayah mereka mempunyai penunggu makhluk gaib apalagi jika di jalan itu sering terjadi kecelakaan, tentu akan berkembang cerita mistis di tegah-tegah masyarakat. Cerita-cerita mistis ini pasti akan dikaitkan dengan musibah atau peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di jalur itu seperti halnya jalur Narogong yang membentang dari Rawa Panjang Bekasi hingga Cileungsi Bogor tidak lepas dari cerita-cerita mistis yang dikaitkan dengan kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan luka parah hingga meninggal dunia. Jalan Narogong pasti tidak asing lagi terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Bekasi dan Ciluangsi Jawa Barat, karena jalan ini terkenal rawan kecelakaan sehingga masyarakat menyebut jalan ini dengan nama jalur tengkorak. jalur tengkorak demikian masyarakat menyebutnya jalan Narogong ini memang tidak berlebihan jika disebut jalur tengkorak karena di jalan ini memang sering terjadi kecelakaan dan korban kebanyakan pengendara sepeda motor. Dilansir dari Radar Bogor 14 September 2019 berdasarkan penyelusuran dari parancah leluhur di Jalan Narugong bahwa jalur ini huni makhluk gaib berupa buto ijo, monyet dari Cirebon dan Mbah Geol. Wow alam disawab karena kita umat beragama dianjurkan untuk berdoa saat akan berpergian agar selamat. Waalaikumsalam terima kasih atas kunjungannya di channel kami dan demi berkembangnya channel ini kami mohon dukungannya kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe like and share.